seara asta este uh, verbul a te grăbi. Uh, mi-am adus aminte de mine când uh, lucram într-un bar și nu-mi plăcea deloc. Mă grăbeam foarte tare tot timpul să termin treaba și să ajung acasă. Uh, cred că a te grăbi este ca un semafor care indică clar faptul că uh, nu ești în locul potrivit, Uh, nu-ți place ceea ce faci și exceptând situațiile în care e normal să te grăbești după autobuz uh, și așa mai departe, uh, atunci când te grăbești des, în fiecare zi cam la aceeași treabă, e clar că poate ar trebui să lași locul alte persoane și să, să o iei așa calm și frumos pe drumul tău. Tu ce părere ai? Ceau!